なぜ戦争はなくならないんだ戦争で儲けるやつがいるからかまそれも確かだろうがもしかすると大人ってやつは根っから戦争好きなのかもしれん彼もかあのロックという少年もか 彼はなぜ子供のままなんだ拒否しているんだ戦争の好きな大人になることそうだきっとそうに違いない 客さんらしいな。 連邦軍情報局の山木大佐だ竜山木よろしくずいぶん探したんだぜまさか超人ロックがこんな田舎に引っ込んでいるとは思わなかったからな僕は超人なんかじゃない人違いだよお一雨来そうだな鉄道 いいよ <laughs> 遠慮するなって記録を調べると君の年齢は100歳とも200歳とも受け取れるんだが本当は何歳なんだ俺より年上なのかやっぱり <clears throat> なぜ子供のままでいるんだ大人が嫌いなのか ってやつは食べ過ぎに注意してやらんとな放っておくといくらでも食うだろう羊の死亡率の第一は食べ過ぎなんだよく知ってるだろう <laughs> 俺のうちは代々牧畜をやっていたのさ羊のことなら何でも聞いてくれ さんに取り上げてもらわないとああお産は苦手と見えるなそいつを納屋へ連れて行くんだよかった食事 着ていってくださいいいいのかロック君はレディー・カーンを知っているなああ宇宙造船会社をいくつもやっている大金持ちだ彼女は17年前にカーン財団を作って学校経営に乗り出した表向きはただの学校だがやっていることはエスパーの要請だったんだ 知っていたのか僕も誘われたからねミレニア千年王国とかいうのを作るために力を貸してほしいって興味なかっただから断ったんだ、あ、ありがたい君が奴らに手を貸していたとしたらこっちに勝ち目はなかった今レディー・カーンは 実に200人余りの強力なエスパー部隊を持っているんだ5年がかりで調べたのにたったこれだけのことしかわからなかったしかも俺は7人の部下を失ったロック君にぜひ協力してもらいたいんだ千年王国とは何なのかレディー・カンは何を企んでいるのかそれを知りたいんだ断るなぜだ と同じエスパーたちがレディー・カーンの道具になろうとしてるんだぞそしてあんたも僕を道具にしようとしている何をそれが歴戦の勇士の言うことか僕は勇士なんかじゃないただの臆病な子供だよ君のことを俺が知らないと思ったら大間違いだ君の過去30年間の記録は全部調べてあるんだ ディナール戦争の時君の活躍がなかったら銀河系連邦政府はあるいは崩壊していたかもしれないそれから惑星マイヤの紛争の時だってロンウォールの戦争はどうなんだもうよすあんたは僕を誤解している <sighs> どうやらそうらしい 君を見損なっていたようだ失敬する山木さんありがとう羊の赤ん坊を取り上げてくれてなにまた生まれそうになったら地球の俺のオフィスへまそうもいかんか 兄が情報局新任長官だこんな安ホテルに護衛も連れずに泊まるなんて抜けてやがるぜ <laughs> 今度こそ奴の息の根を止めてやる 3017号室お帰りなさいましプラスチック爆弾ときやがったがいきなり開けるとどうかんか バカめどこのドイツが仕掛けたのか知らんがこんばんはロペスさんやあロックお入りいえあまり時間がないんですおおどっかへ行くのかいええ長い旅行になりそうなんですそれで 羊の世話をお願いしようと思ってしばらくだったな山木今度は従業員の一人も置いてるホテルに泊まるんだな貴様六王 流刑星じゃなかったのかその流刑星に送ってくれた霊と合わせてこの腕の霊も言おうと思ってなはるばる抜け出してきたってわけさ 嘘まみれの流刑で受けた仕打ちがてめえにはわかいよどうやら間に合ったようだ の銃は役に立たない小僧なめるなこの化け物めんなチンピラの一人や二人いて動かないで 信じられんな傷が治っていくぞ君にとんでもない治癒能力があるのは知っていたが他人も治せるとはな羊飼いなんかやめて心霊治療でも始めたらどうだきっと儲かるぞ羊は隣のロペスさんに預けてきましたじゃその俺と一緒にそうかそうかそうか <laughs> <laughs> ありがたいそうと決まったら早速一杯やろうじゃないかおっと君はまだ未成年だったな <laughs> 君たちエスパーは人間よりも優れた存在なのだそれゆえにさまざまな迫害を受けてきたしかしやがて君たちが宇宙を支配しこの地に永遠の楽園を打ち立てる日がやってくるだろう その日のために君たちは鍛えられなければならないミレニアムに栄光を 集中しなさいはいジェシカはい院長先生私はどこにおる 長室の窓のカーテンのそばにおられます声を出さずにみなしごの君を育ててくださったお方の名を唱えてごらんはい だいぶ上達したな行きなさいはい お呼びでしょうかレディー・カーンラムセス教授連邦政府がロックに接触しましたよはあジェシカが仕上がるのにあとどのくらいかかります 順調にいって2ヶ月ほどかとそれでは間に合いません2週間で使えるようにしてくださいいえそれはとても2週間のうちに必ずやってみましょうレディーカン2週間 茶です院長いきなり恐ろしい幼児体験を人工的に合成して意識下に叩き込むなんて危険は承知だしかしやらなくてはならん ESP はそれで確かに押し出されてくるかもしれませんしかし発狂する恐れがあります責任は私が取る君と議論している暇はないわかりました 逆説睡眠に入りましたよし始めよう脈拍脳波共に正常スタート エネルギーレベル 出せない助けてあん 私がまだ小さい頃交通事故でそう教わっていた というところなんですねはいでは私の最も信頼するグルーを一人そちらへ送ります彼女ならきっとうまくやってくれるでしょうもしかしたら私正常じゃなくなっているのかもしれないジェシカ ジェシカ・オーリンねええあなたはコーネリア・プリムあなたのグルー先生よいいことあなたはおそらく銀河系でただ一人の特別なエスパーなのあなたの中に眠っている能力を引き出すことがレディー・カンから与えられた私の使命なのよレディー・カンお元気なんですかええあなたによろしくって <laughs> これ見てください レディーカーの屋敷へ遊びに行った時のものなんです <laughs> まあかわいい私あの方のためなら何だってします 変わらずお見事ねキムあらコーネリアこんなのどってことないわ相手はただの機械じゃない機械じゃ不足じゃあ相手が生身のエスパーならえあなたたちの力を借りたいの来て消えるの消えて落ち着いてジェシカ 念じるのよ何この子ずいぶんお粗末なエスパーね聖母なのいいえあなたたちと同じ当主よ 士ですって彼女を甘く見ないことねあなたたちが機械相手では実力が出せないのと同じように彼女も相手が生身のエスパーでないとダメなのよ私たちにあの子と戦えっていうのそう断っておくけどこれはとても危険なことなの分かってるわ手加減するわ分かってないよね危険なのはあなたたちの方なのよ っとてもよくできたわありがとうミス・コーネリア・プリム今から最終テストをするわそれが終わったらあなたはもう一人前ここを出てレディー・カーに奉仕することができるのよレディー・カーのお役に立てるんですかそう始めるわよ このまま続けていいのコーネリアこの子死ぬかもしれないわよ続けて fantasy. ジェシカおめでとうこれがあなたのパワーだったのよあなたはどんな種類の超能力でも中和し分化してしまう力を持っていたのごめんなさいキムタクでもジェシカを仕上げるのにはこうするほか仕方がなかったのでもこれ あなたは銀河系にただ一人のエスパーキラー無敵の高エスパーになったのよ殺してやるあいつをきっと殺してやるえ関大学へええラムセス教授はつい先日関大学の研究室の方へ移られましてな私が新任委員長としてやってきたというわけです見て ここにはエスパー一人もいないよくそもぬけの殻かどこ行きやったんだ一体ラムセスの転勤先かな関大学か惑星ロンオールだ行ってみるか i ー・カーにあったのはいつだロック10年ほど前彼女が宇宙事故に遭う前だなうんその後彼女が公式の場に姿を見せなくなったのはどういうわけなんだ彼女は本当は死んでしまっていて彼女のプログラムしたコンピューターが会社を動かしてるんだって噂があるぐらいなんだがなかなかの美人なんだってな きっと千年王国をどこかの星にぶったてようって言うんだろうがまあ俺には反対する理由なんてのはないのさただ連邦政府に敵対したり銀河系を混乱に陥れるようなことだけは見逃すわけにはいかんその辺をとくとくと解いてやるつもりなんだうまい酒でも飲みながらな場合によっちゃダンスのお相手ぐらいはしてやってもいいと思ってる何がおかしいいや別に。 ダンスぐらいできるんだぞ俺にだってあれがモード基地よ目標はコンピューター G1 この聖域全体をコントロールしている連邦軍の中枢よそれを破壊するの怖い大丈夫私たちがついてるわ を作るために私たちは立ち上がったのよジェシカ私たちを化け物扱いする連中を話し合いのテーブルにつかせるためにこの軍事行動はどうしても必要なの信じられん8人もマヌ目標は 300メートルそこの地下だ待てエスパーがいるしかもかなり強力なエスパー部隊そうですおそらく G1 をやる気でしょうベル注意防げるか8人も相手に倒すのは無理だとしても動きを封じるくらいのことは。Thank <laughs> you. そう動きを封じられたジェシカあなたの番よ戦うの私たちのミレニアムのために戦うのよ戦うのミレニアムのためにレディー・カーンのために ったわジェシカこれであなたも一人前の投資よ投資素晴らしい初陣だったわ ジェシカおめでとう何セレンのコンピューター騎士が8人のエスパー部隊に奇襲を受けて潰されたんだそうだエスパー部隊どうやらダンスをやるような相手じゃなさそうだなレディー・カーンってババアロックすまんが 君はこのままロンゴールへ行ってレディー・カンの行方を探してくれないか俺はディナール星へ戻る地球からの迎えが来るんだそうだくそコンピューター基地がやられたくらいでなんで俺が呼び戻されなくてはならないんだ頼んだぞロック スパーが10人も入っていたんだそうだいくらモード基地だってひとたまりもなかったろうな奴ら一人で重装戦艦と同じ戦闘能力があるって奴らだそうだ化け物だ奴ら化け物が10人も寄ってたかって人殺しをしまくったんだおいおい聞こえるぞこの船にも一人乗ってるんだぜ構うもんか化け物は化け物だ本当のことを言って何が悪い あそこには俺の弟がいたんだまだか迎えの船はシャトル27応答せよシャトル27応答せよお来たなシャトル27どうしたシャトル 27! なんだ 狂ってるうまくいったわ向かいの母船の方はすでにヤンとイワンが追い返しに行っているはずですあとはジェシカ次第ということね何母船が勝手に帰ったはあどうなってるんだ一体これじゃ地球へ帰るぞ ひでえパイロットは助からんなとばっちり送ったかいや気がついたかね ここ連邦軍基地の病院さシャトルが事故を起こしてね君はそれに巻き込まれたんだ君のうちはうちの人に連絡しといた方がいいだろうあ私のどうしたわ分からない何も思い出せないわこれは君のお母さんじゃないのか君が持っていたんだが誰誰なの私は誰なの何 起き来たぞ連邦軍エスパーめラムセスここへ誘い込め 誘い込めあちょっとは関大学へはこの道でいいんですかええほらあのビルよどうもやはりエスパーか ラムセス先生さよロック君かええレディー・カーンはどこにいますかアステロイド・カーンにいらっしゃるこの宇宙のどこかにある人工惑星だそこがエスパーの訓練所にもなっているわけかその通りその場所を教えていただけませんかそれは秘密だ教えるわけにはいかんたとえ死んでいく者にでも さほどではどこにあるアステロイドカーンってやつは の幻覚から抜け出すとアステロイドカーンはどこにある ステロイドカーンはどこにある貴様が超人ロックかいえ知らんある K 型変更性の限界をギリギリ回る人工惑星 普通の宇宙船では近寄れぬところお久しぶりねロックんレディーカンもう一度あなたにチャンスをあげますロックミレニアムに協力なさい何を企んでるんだ 銀河系に新しい王政を築くのです間もなく当主たちが今の腐りきった体制を倒し聖母とその子孫たちが新しい秩序を打ち立てるでしょう聖母優れた遺伝子を持った女のエスパーたちですエスパーがエスパーの子を産み愚かしい人間たちを支配してこの世に永遠の平和をもたらすのです本気でそんなことを考えているのか 化け物と蔑まれ怪物と恐れられたエスパーこそ人間の上に立つべき真の人間なのですよロックそんなことのためにエスパーを集めていたのかそんなことのためにこのエスパーたちは死をかけてまで返事をなさいロックあんたは間違ってるそれが答えですねロボック仕方がないお前に死を レディーカ必ず見つけ出すぞあんたをこんなことはやめさせてやるんだ 天気です あなたの名前はダメだ催眠術を解きます順調にいってるよねええジェシカの記憶喪失は誰が見ても本物 ロックに会うまでは私のかけた催眠暗示は絶対解けませんロックはいずれヤマキのところへ戻るはずその時ジェシカがヤマキのそばにいなくてはなりませんご安心をうまくいっておりますレディー・カーンロックは本当に超人なんですかそう超人の名に値するのは彼一人私たちの理想を阻む力を持つ者は彼一人ですロックを消さなくてはなりません殺すのです わかりました長官あなたがそんなに偉い方でしたの <laughs> 何中身はそこらのサラリーマンと同じさやたらに忙しくてその分だけちょっぴり給料が多いというだけなんだよ <laughs> 奥様いらっしゃるのえまさか奥様どころかこんな風に親しく女性と話したのは小学校の女の先生以来だよ いかに殺伐とした人生だったかわかるだろう信じられないわどうして山木さんって女性にモテるタイプでしょハンサムで優しくって男らしくてお <laughs> まさか <laughs> まいったなアメリアと呼んでください お思い出したのかお医者様が不便だからってつけてくださったんですアルファベット順に適当なのを探してくださって、あ、アメリアかうんいいなだ君にぴったりだ 地球へいらっしゃるんですかううん何すぐ戻るさじゃああの元気でそれまでにぜひ記憶を取り戻しておいてほしいな なんであはい何度かお呼びしたのですが密航者が見つかりましたので密航者その密航者が長官の知り合いだというのですはこっちへあアメリアごめんなさい長官あなたのほかに頼れる人がいないんです私 うまくいった我々が密航の手引きをしたことは誰にも知られていないマヌ投資術で地球までフォローできるくたびれるまでやってやれないことはない時々でいいわ監視してあの二人地球へ着くまでにはきっと互いに離れられなくなってるわレディー・カンの計画通りに あなたのほかに頼れる人がいないんです私ああいかん錯覚するんじゃない俺しか頼りになる者がいないってのは迷子がおまわりを頼りにするのと同じことなんだ愛とか恋とかに関係はないんだそうとも長官いや 長官あそうだちょっと用事が待ってどうしてそんなに私を避けるんですかこの23日別に避けてなんかいないがやっぱり私ついてきてはいけなかったんですねわかりました長官アメリア待ってアメリア シャトルの格納庫だまさか開けろアメリアバカなことするんじゃないアメリアここには私のいる場所がないんだわアメリア開けろ開けるんだ早まったことをするんじゃない を破るつもりだったんですかあ <laughs> いやどのぐらい頑丈か試してみたのさアメリア君が好きだ 政マイヤのクーデターは実に完璧でしたセレンのコンピューター基地が破壊され第14青艦域の連邦軍が麻痺状態になったのを見澄ましたようにヘルダイバーの部隊が反乱を起こし一気に王政を倒したのでありますクーデターの背後に巨大な組織が関与していたことは疑う余地がありません反乱の火の手は次々に上がり 反連邦政府の旗を掲げた惑星がもう5つこれは重大な事態ですで全体の状況はこちらの黄色い聖域が反連邦側青い方が我が連邦側の勢力範囲ですあのクソババ全面戦争やるつもりかセレンのコンピューターはまだ使えないのか G1 の代わりに至急 G2 と F6 を据え付けて今修復中です連邦軍としては軽々しく軍事行動を起こさぬ方針で一応本題の聖域の全艦隊をロンウォール製に引き上げて待機させていますガニメでエウリピですそのまま待機わからんのか違うそのビームじゃない割り込むな 次はナルキソスだ隊員いつまで続くんだ総動員昼夜二交代でぶっ続け2週間事故でも起こさにはいいがガイアどうした軌道を外してるぞガイアこちらガイア鉄管とか行かれた制御不能このままではクレールシーに落ちます何時間はあと240秒間に合わんクレールシーは全滅だ 抽選まっすぐこっちへやってくるこのままだとここへ落ちるこの町に艦長制動ロケットも点火できません何 あんなところにやれるわけがないカメラが熱でやられました 起こった あれが超人ロックよ1200度の走行の上で落下中の宇宙船の向きを変えられるエスパーよ恐ろしいやつだだが今なら奴を倒せるかもしれん奴は念力を使い果たして疲れきっているはずだウド忘れたのラムセス教授も護衛の2人もやられたのよヤンとイワンの幻覚は誰にも破られたことがなかったわ あいつら油断していたのさウド勝手に行動することは許さないわみんなも分かったわね基地の司令官に訳を話して地球行きの補給船にでも乗っけてもらうか 眠いヘトヘトだ誰かがこっちを見ているエスパーだどこだ ロックも大したことはないななんでこんな奴に大騒ぎしなくちゃいけねえんだあんたに聞きたいことがあるアステロイドカーンはどこにあるさすがだなまだ超能力を使う余力が残っていたとはしかしいつまで持つかなロック

はどこにある 自分の力を過信し勝手な行動をとったミレニアムの投資としては許されない過ちを犯したのだから殺したのか役立たずの道具を捨てるように最初から死ぬ覚悟はできてるの私たちはみんな誰なんだあんたはコーネリア・プリムあなたに会うのが楽しみだったわロックなぜあなたも私たちの仲間だからよ本当なら私たちの先頭に立って戦ってほしかったのにミレニアムのために そうレディー・カーンはどこだおバカさん私が教えるとでも思ってるのどこだどこにいる 々6人がかりの攻撃を食らっているんですぜまさか待てレディカーンは生きてるレディカーンはどこだ早く急いで し出してやるぞレディーカー必ず記憶喪失というのは本人がそれを望まぬ限りそう長くは続かないものなんです何か忘れてしまいたいことがあるというような場合自分自身に暗示をかけるわけですなするとアメリアの場合何か忘れたいことがあって 違いますな彼女の潜在意識にはそんな要素はありませんじゃあ誰かがアメリアを記憶喪失にさせた考えられることですしかし今の医学ではあれだけ完璧な記憶喪失を作るのは不可能でしょうお邪魔してよろしいかなお姫様ちょうか 二人っきりの時はちゃんと名前を呼ぶようにって言ったでしょうな忘れてたわごめんなさいだって今までの癖でつい竜よし メリア今度の仕事が片付いたらここから出してあげよう一軒家を借りたからそこに住むんだ私一人でそうでも私何をするのそこで俺のかみさんになる練習リそれ本当ああ本当だと思うだから早く記憶を取り戻すんだ愛してるよアメリア あああ長官すいませんが至急まったく肝心の時になるとこれなんだから <laughs> 気のせいか世の中がバラ色に見えるぞおまけにロックまで見えるお何ロックロックいつ地球に着いたんだついさっきじゃあここでずっとそうか みんな聞いてたのかうん忘れ物 したんだ めるんだ龍殺せ殺せ邪魔をする奴も殺せ 彼女はまるで反応なしです生きてはいますがそれ以上の状態ではないなぜだなぜこんなことになっちまったんだそうおっしゃられても私にはさっぱり彼女の本当の名はジェシカロックロックなんて連中だ 二人とも安静にしなくちゃいかんというのにドクター少し外してくれななんですと冗談じゃない大丈夫か話せるかロック手この方が早い接触テレパシーだな長官あんたはエスパーが怖くないのか 俺がうんそりゃおっかないと思う時もあるがでも現実にあるもんなら受け入れなくっちゃな彼女はエスパーだそれでも彼女を前と同じように受け入れることができるかもちろんエスパーであろうとなかろうとアメリアはアメリアだ俺にとってただ一人のアメリアだ彼女の能力は特殊なんだどんな超能力でも分解消去してしまう それだけじゃない超能力者そのものも分解してしまうんだ分解それじゃあ本気で君を分解するつもりだったのかレディー・カーンがエスパーを集め始めた頃偶然ジェシカを見つけたのが15年も前だったその時からレディー・カーンは僕を殺す計画を立てた僕に変装した奴が彼女の両親を殺し 僕がやったと思わせた憎しみを増幅させ彼女の能力を引き出し催眠暗示で記憶喪失にさせてあんたに近づかせたんだあんたのそばにいればいつか僕が現れその時暗示が解ける 君を殺すためだけにかそうだなんてことを待てよするとアメリアが俺を好きになったのもそうだ前もってレディー・カーンが仕組んだ嘘だそんなアメリアは今話していることは全部彼女の心の中にあったことだあんたが信じようと信じまいと真実なんだそれが真実だとしても俺はアメリアを愛しているアメリアも俺を愛している なぜ彼女が俺を好きになったかなんてのは関係ないそうだろうロク計画によるとジェシカはあんたもついでに殺すつもりでいたでもアメリアにはできなかったでアメリアはジェシカにつまり自分自身に対して超能力を使ったんだ彼女にはそれしか方法はなかった 自分で自分を分解してしまったのかなんてことをクソなんてことをしやがる勘弁許せねえ必ずこの手でぶっ殺してやるぜどんなことをしても山木さん船を一隻用意してもらいたいんだそうか アステロイド艦を突き止めたのかああついさっきジェシカが知っていたんだだから殺したのか 役立たずの道具を捨てるようにそうよ私たちは硬い冷たい道具ロック私はミレニアムを築くための捨て石になるのよ目的の 光惑星を探せ必ずあるはずだ第一次警戒連邦軍の軍艦が中第一次警戒連邦軍の軍艦が中どうしたまだ見つけらんのかそれが K176 からの輻射が強すぎてほとんど観測不能ですもっと近づけんのか艦長これ以上は危険です 放射線のレベルが限界許容量を超えますからな。 配置につけくそ艦長後ろから来たってことは問題の人工惑星は後ろにあるのかもしれませんなしかしどの道この K176 も丸いわけであるからして全身があるのみその通り完備全訪問先端を開け Thank you. テロイドカーンよくもこんなところに長官一気に奴らの本拠を叩き潰しましょう方法は水素爆弾を積んだ無人艦載機をあの真ん中へ突っ込ませるいかんひとまず離脱するんだいいなひとまず引き返してドク 待てロック一人で行くつもりだなテレポートして引き上げてくださいここは危険だふざけるなこんなことで俺がビビるとでも思っているのかお前が連れて行かんと言うんなら俺一人で泳いででも行くぞわかりました は直ちに拝見つけなぜだ超人ロックがなぜここへ私の計画にミスなどないはずなぜ第16星間域に待機中の我が艦隊に連絡我敵艦隊を引き連れそちらへ向かいつつありいかようにも料理されたしマヌロックはどこ今第2ブロックの F7 に入った F7 聖母たちのエリアねレディー・カンはどこだ6ッ見分けがつかないエスパーがうようよしている じゃないなんだってこんなところに花なんか武器をしまいなさい誰だ私はルー聖母たちの長です聖母レディーカンはどこだレディーカンはどこにでもおられますここにもそこにも寝言を言うなここにいることは分かっているんだいえ力では何も解決できません何レディーカンが何をやっているのか知らんのか 千年王国のためか何か知らんがあっちこっちで罪もない人間を殺しまくっているんだぞ普通の人間だけじゃないエスパーもだレディー・カーンがそのようなことどこだどこにいる無理やりにでも言わせてみせるぞおよしコーネリアお前たちの相手は私たち投資がするわとうとうここまで来たのねロッ ということはジェシカは失敗したの気になるかただの道具のはずじゃなかったのか殺したのいや死んではいない自分に対して超能力を使ったんだ生きてはいても死んでるような状態なんだなぜ私の催眠暗示は完璧だったはずよああ完璧だった危うく僕も死にかけたくそ貴様がアメリアを テレポートしたライオラク追ってジョンカイマヌー私と動力室を守るのよ <laughs> この花は安らかな眠りに誘ってくれるわ。 りお休みなさいれないぞここには80人の同志がいるんだうわ 人で80人もみんな超能力を使ってはダメ天下のを壊してしまうわ レディー・カーンはどこだこちらにとってはこの部屋がどうなろうと知ったことじゃないいえレディー・カーンの居場所をうわ <laughs> カンここでは超能力を使うなと言ってたはずだが 隣のブロック動くなジェシカはなぜ自分を分解したりしたの山木長官を助けるためにそうするしかなかったんだ長官あんなやつただの人間じゃないの彼女も人間だ道具じゃないコーネリア君も人間だなぜ人間として生きようとしない なぜ生きるのを諦めるんだコーネリア とうここまで来たかロックこれがお前の正体なのかレディー・カーンこの集積回路とプランジャーの塊が蹴落としはやめろ <laughs> 顔が見えた方が話しやすいかと思ったのに話すことなどないロック何百年も生き続けるというのはどんな気持ち永遠の生命私はそれを10年前にようやく手に入れたの宇宙船の事故でかあれはただのカモフラージュ私は自分から望んで脆い肉体を捨てたのよするとサイボーグかそう このコンピューターはいわば私の手足アステロイドカーンは私の体古くなれば新しい手足に取り替えるだけ私は永遠に生き続けるのよ永遠に。 私を破壊するつもりか私が死ねばこのアステロイドカーンも死ぬ K176 へ突っ込んでたちまち燃え尽きるここにはまだ150人ものエスパーがいるのよその全てを殺すつもり 私の居場所を突き止めるためにわざざ見かけ倒しのコンピューターなんかに用はないレディー・カン用があるのはお前だけだ 装置だお前がその光の中から出たり超能力を使ったりしたらその男は死ぬ聖母たちを今脱出させたこの場所は連邦軍に知られてしまったもう用はない お前のために80人もの投資を失っただが私にはまだこの銀河系を支配するに至るエスパーがいる彼らは死んでない眠っているだけだ同じことだお前が死ねばあの連中にも用はない私はもう銀河系の半分を手に入れた間もなく連邦軍との全面戦争になる 生き残るのは私と聖母とほんの一握りの人間だけそして私のミレニアムが完成する永遠のミレニアム私がそこの永遠の 支配者になるのだ私の姿が気に入らぬか確かに醜く見えるかもしれないが醜いのは貴様の心の方だ化け物め気をつけろロック長官を殺してしまうぞ 死ぬがいい虫ャラのために待てコーネリア・ポリ何事だ聞いたわレディーカよくも私たちを騙したわね何を言う持ち場に戻れミレニアムは結局ただ一人の王国あんたの醜い心の中の狂った国だったんだわ そんなもののために多くの仲間がどれだけ血を流していったか何が理想郷だ愛と平和の支配する国だ許すもんか ネリアエスパーをみんな起こせグズグズしている暇はない何みんなを動力室に集めるんだけない。バリアの切れ目から溶け始めた てるのよてるお転換が止まったバリアがなくなっちまう溶けちまうぞ落ち着いておしまいだ俺たちはおしまいだ どうなってるんだんともないぞ誰かがジェネレーターの代わりにバリアを張っているんだバカなこのアステロイド艦全部にバリアを張るなんてそんなことのできるやつがまさか 一人でバリアを張ってる信じられん ステロイド艦が安全なところへたどり着くまでだそれから治癒能力を使って傷を治すいいか持ち上げるんだアステロイド艦君のエスパーたちで上へ持ち上げろ持ち上げるどうやって助かりたければそうするしかないそれもすぐ各自の受け持ちは分かったわね 私の合図で一斉に持ち上げるのよ今よそのままゆっくり少しずつ持ち上げるの。 あっという間に他の3つのコロニーが消滅した が抜けようとするなんて誰にも破れるはずはないのにどうすればいいの私たちにはこのアステロイドカを持ち上げる力はないわ目を覚ましてろ バリアを張ってるんですでどうなってるんだ一体レディー・カンはレディー・カンは死んだそれでそれでアステロイドカンが落ちてるの計176に落ちてるなぜ元の軌道に戻さないできないのよ分解してひどいことになってるの 穴に落ちてるのかこうなったら一か八かな軌道修正用ジェットにエネルギーを送れそんなことしたら分解して誰が上昇すると言ったこのまま下へ突っ込むんだ K176 はほとんどが高温ガスうまく核を避ければ助かるそんな無茶な無茶でも何でもやるんだ このまま何もしないでじっと死を待つつもりか分かったエネルギーバーナーオン20秒前 10秒前987654321 年越しやった抜けたぞ突き抜けた K176 を突き抜けた助かったんだロックしっかりしろ助かったぞ もうバリアは必要ない長官コーネリアは彼女はテレポートしてコーネリアロックロックそこにいるのはロックね そうだもう手をくれよ諦めるな君にはまだやらなくちゃならない仕事があるそれをやり遂げるまでは死んじゃいけない仕事ああジェシカを治すことさ ジェシカねジェシカのグルーは君だ君なら分解した彼女を助けられるはずだでも私にはもうコーネリア今度のことでたくさんの人が死んだ彼らはもう二度と戻らないでもジェシカは違うまだチャンスはあるんだジェシカを助けられるのは君だけなんだ かわいそうなジェシカ目を覚ましなさい私はあなたのグルーコーネリアよよし引き上げだでジェシカには致命傷を与えぬようにしたであろうな万事仰せのと 何もかも話してあげるわ私たちの本当のミレニアムのことも自由の戦いのこともそれから愛のこと 何もかも話してあげたわジェシカはもうアメリアになったのよよかったロックあなたの星はどことはそうじゃないかと思ってた君の星もええ彼女を裁くのか多分な誰が裁くんだ 人民の総意といったところかな反乱罪重いな多分記憶調整が施されるはずだロボトミーかいや忌まわしい記憶を取り除くだけだ正常な健康な意識に戻してやるのさ彼女は花を愛し美しいものを美しいと感じるいい女になるんだ一番美しいものを失ってかロックどうだこのまま連邦で 俺と一緒に平和のために戦ってくれんかアメリア お世話になったわねお元気でありがとうコーネリア退院おめでとうどなたごめん人違いだったそうです ったわねあの人の名前ああロック何ただのロックさ超人ロックなんて呼ぶやつもいるがね超人 をずらしてきた夢が壊れる苦い響きを求めるたびに傷が増える